आंगनबाड़ी केंद्र में जांच होबो हवा ना एको बार ना जांच तो कर की इंजेक्शन सुन लगल है ना सुई भी ना पड़ल है सुई तो पार कर रही है वही पूछ सुई पड़ल है ना दवाई वाई मिला हवा दवाई ना मिले खाली सुई पड़ जैसे कि मालिक की प्रेशर से ये सब लोग बॉडी उडी जांच कर लगी वजन करे लगी आ हाँ? ना थी तो एक वजन तो एक बार करवे कर शुरू में तो किरण देवी एक ऐसी महिला है जो दो पहले बच्चे उसको खो बैठी है और वो तीसरे बच्चे में वो नहीं चाहती कि नष्ट हो जाए किरण देवी को सोच इतना ही है कि मुझे इलाज एक सही समय से न हो पा रहा है इसके वजह से बच्चों का भी जान का खतरा पैदा हो सकता है अच्छा तो आंगनबाड़ी में सुई लगवाने जाती है हाँ, केटो गया है दूगो सुई गया है और वहाँ पे आपको जांच बढ़िया से होता है नहीं जांच नहीं आशा एन सब जांच करने वाला सामान लाती है वजन होता है खान पान के लिए स्वास्थ्य के लिए बताते हैं मैं भी अपने घर में देखती थी कि मेरी चाची जी जब गर्भवती थी तब उसे भी सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र में जांच नहीं किया करता था सही समय पर गर्भवती को जांच न होने पर जच्चा बच्चा दोनों का जान लेवा का खतरा पैदा हो सकता है लेकिन मैं नहीं चाहती हूं कि इन महिलाओं के साथ ऐसा हो प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी को चौरानवे इकतीस जीरो जीरो पाँच सौ इक्यावन संतानवे पर कॉल करके संपर्क करें और अपने समुदाय को मांग पूरी करें मैं आशा जिला जहानाबाद इंडिया अनहट के लिए